वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सीखना है जरूरी powered by Kolita techno group आज हम आप सबको बताएंगे कि व्हाट इज फीस तरमूद इसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए आइए सीखते हैं हालांकि ये फीस तरमूज कुछ फोनों में ही उपलब्ध है जैसे कि फीवो की जो फीम सीरीज है ना उन सब में है चलते हैं मेरा जो फिजतन मूड है ना उस वो आप लोगों को बता दूँ कि क्या है फिजतन मूड पहले आप सेटिंग्स पे जाइए उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग्स उसके बाद ये आप पहले ही नंबर पे जो फिजतन मुद का ऑप्शन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कीजिए विजिटर मूड असली में है कि जब आपका कोई दोस्त आपको पैतान खोलते हुए देख लेता है तब आपको कोई संकोच रहता है कि वो मेरा पैतान जान गया तो कभी वो मेरा मोबाइल लेकर खोलकर मेरा डाटा चेक करेगा इसमें कुछ फिजिटर मोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फिजिटर मोड में पहले आप इसका एक डिफ़ॉल्ट पैतान चुन लीजिए जैसे कि मैंने ये सुन लिया फिर आप आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू आप कोई एप्स जैसे कि फ़ोन कॉन्टेक्ट मैसेज उसके बाद वीडियो ईमेल आपका जो पर्सनल थिंग्स है उसको आप गायब कर सकते हैं वो आइकन हाइड हो जाएगा आपके जो प्रोटेक्ट वीडियो एंड एल्बम है ना वो सेव हो जाएगा कोई देख नहीं पाएगा उसे फोर्थ नंबर पे जो है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर फिजर मूथ ये इसमें बताया है कि सेटिंग्स पे जाओ उस उसके बाद फिर तरमूद कॉन्फ़िगरेशन यही मैं जो आप लोगों को बता दिया इसके बाद जब आप मोबाइल लॉक कर देंगे फिर आपका साथ जो दोस्त है ना वो आप आपको यहाँ पर जो एल्बम आइकन है या ईमेल आइकन है जीमेल आइकन वो कब हो जाएगा उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा thank you for watching my video और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को थैंक यू